mani jooru ofitti na waamte feete na gargaaru baay'eedha cubbuun kee deeminaan hin jenne harka koona qabdi naatti murteessini biyya ormaa keessa utuma ni jooru ofitti na waamte feete na gargaaru baay'eedha cubbuun kee deeminaan hin jenne harka koo na qabdee naatti murteessine gati jabeessa koo ati ifa kiyya mootummaan si qabu akkamiin natti dhiyaa gati jabeessa koo ati ifa kiyya mootummaan si qabu qabatani Gaafa namaa jikuu mukti qaabatani Michuu lafoonaatii kanamaa na taani Nama jalaan diddu yoo si taani? Gati jabeessa koo ati ifa kiyya Utuman si qabu akkaamin natti dhiyaa Gati jabeessa koo ati fakkiya utumaan si qabu akkamiin natti Yeroo taa'ee aduu waa'ee fayyuu kooti. Isatti gabuutee yaadaf lubbuu kooti Beenyaasa kakooti gati naaf kennaamu Maaf ofii kee baatee anaaf dararaamu Gati jabeessa koo ati ifa kiyya Tuman si qabu akkamiin Gati jabeessa koo ati fakkiya utumaan si qabu akkaamin natti Keenya kootatti michuu lafoonaa miira kootoo atte gaaddise roobonaa Waraqaa eenyummaa koo jireenya koof ibsaa qabeenya yoo ta'e naaf caalta beekumsa Jireenya kootaatti michuu lafoonaa miira kootoo atte gaaddise roobonaa Waraqaa eenyummaa koo jireenya kooti ibsaa qabeenyaas yoo ta'e naaf caalta anatti daadhabde lola'uu dhiiga kee ooleraa manni koo si dhiisee san deemaa siin jeetti lubbuun koo michuu koo michuu koo michuu koo michuu koo yaasa gaaraan koo si jaallatee. qooda koo gatii koo irratti raawwatee. geno disa arayu itoguta jurta jurenya kokesa jurenya manjede biste kangarana rasu kapsodaf jurenya datapi iko filo lasu Malato chupa mafoflata Malato chupa mafoflata Lolakeef maal deebisu goofta Lubbu kolchuuf buute gubbaadha Gati naati baaste guddaadha Maalatoo cubbamaaf of laata Tola keef maal deebisu goofta Lubbu ti baste gudara Bukur që vute gëpara Nga ti na ti baste gudara Ala tu që ma fuflata Tu në kjef më ndebi së gufta Nuk përkon që vute gëpara Katima te baste cutada oh, oh, oh, oh, oh. A tu Iddoon koo ganamaaf galgala dabalaa madeema abjuun koo yeroo natti dhiyu abdiin koo ganama haltakaan dacheen dukkanoofte waan qabuu wallaale michuu koo firrina baaqannaan iji kee na Antasiin si baasee karaa koo Jaalalaa si si abbaa koo Naaf jettee iddoo teessoo kaate Utuun joruu ana biraan baate Antasiin si baasee karaa koo Jaalalaa si si abbaa koo Naaftee iddoo teessu kaatee utuun joruu ana biraan baatee. Maaltaasi si baasee karaa koo jaalalaa si dhamaa si abbaa koo naaf jettee iddoo teessu kaatee. keessa qabsoo isa naa cabsuuf adeemu rakkisaa lukku koo moote yommuu qalbii koo fagaattu karaan irra dhufe yaada egaa michuu koo sinaalu alisiif siif galeera waadaa du'a keessaa kee sinaalu Sinaalu sinaalu kiyyoo keessaa beensi adaare Sinaalu sinaalu dhiiga keessaa kee sinaalu Sinaalu sinaalu harka guddisa kee wallaalaare Sinaalu sinaalu kiyyoo keessaa bee sinaalu Sinaalu sinaalu duwwa keessaa beensi adaare Sinaalu sinaalu dhiiga keessaa kee sinaalu sinalu sinalu harka guddisa kee wallaalaare sinalu sinalu sinalu oh sinalu oh sinalu sinalu sinalu oh sinalu oh sinalu sinalu sinalu oh sinalu oh sinalu sinalu sinalu oh sinalu oh sinalu sinalu irraanfannee bara laafni qabni kutee du'a nama maake. Inni irraanfannee miilli kee adeemaa dhufee lafa walakkaa kee. Inni irraanfannee akkamitti seente garuu ati yaraddaako. Inni irraanfannee gammachuutti naaf jijjiirtee bara gaddaako. Inni irraanfannee bara laafni qabni kutee du'a nama maake. Inni irraanfannee miilli kee adeemaa dhufee lafa walakaa kee. Hin irraanfannee akkamitti seente garuu ati araddaako. Hin irraanfannee gammachuutti naaf jijjiirtee bara gaddaako. gadda kootii darbeera karaa kee ulfina tafeera. Barri gadda kootii darbeera karaa kee ulfina tafeera. Karaan irra dhufe wallaalle si beekamichuu koosinaalle. Karaan irra dhufe wallaalle si beekamichuu koosinaalle. Barri gadda kooti darbeera karaa kee ulfina tafeera. Barri gadda kootii darbeera karaa kee ulfina tafeera. Karaan irra dhufe wallaalle. si beekamu jukoo sinaalee. Karaan irra dhufee wallaalee si beekamu jukoo sinaalee. seenaa baay'een arge kalleessa dabaree dabaree. Hin irraanfannee baratinaaf guddaan geessee asaalaatti bare in irraanfanne utuu beekanii wallaaluu obsa yeroo dheera in irraanfannee harka guddisa kee garuu ija koon argeera. in irraanfanne seenaa baay'een arga kaleessa dabaree dabaree. Hin irraanfannee baratinaaf guddaan geeysee asaalaatti bare in irraanfannee utuu beekanii wallaaluu obsa yeroo dheera hin irraanfannee harka guddisa kee garuu ija koon argeera du'a keessaa kee sinaalu sinaalu sinaalu kiyyoo keessaa beensi haadhaare sinaalu sinaalu dhiiga keessaa kee sinaalu sinaalu sinaalu harka guddisa kee wallaalaare sinaalu sinaalu kiyyoo keessaa bee sinaalu sinaalu sinaalu. que sabem se andaré Sinalo, sinalo Diga que saque sinalo Sinalo, sinalo Arca gutti sake wallalare Sinalo, sinalo Sinalo, oh, sinalo, oh, sinalo, sinalo Sinalo, oh, sinalo, oh, sinalo, sinalo Sinalo, oh, sinalo, oh, sinalo, sinalo Sinalo, oh Sinalo, oh, Sinalo, oh, Sinalo. Oh. Sinalo. godhani gaaffii biraa Wanta jee namaan naaf qophaa'ee jira Erga lukkuun koo fayyidee maala godhani hoduu bira Maan argina maan ijaarree ol seenee tan jira Nan argee eenyummaa koo naan argee biyya erga moota Nan argee ija korraa kaasuu nanarge galma qulqulloota nanarge nanarge nanarge nanarge nanarge nanarge nanarge nanarge keenya Aslitiin gubbaadha biyyi keenya Masifadde waamta maqaa keenya Aslitiin gubbaadha biyyi keenya Silaa mootummaan kabuduma qabu dhuma Aslitiin gubbaadha biyyi keenya Masicha jiraata jaalallee dhuguma Aslitiin gubbaadha biyyi keenya Yerusaalem. Kosiin ummadalu keenya gubbaadhuma. Yerusaalem. Daangaa qulqulloota biyya bineensummaa. Yerusaalem. Nu imaltuu karaa mallattoon nurrara. Yerusaalem. Seenyii filatamoo ijoollee waaqarraa. Sumumaaduuf nebiyyi keenya miti. Haala qabna gubbaa waaqarraati. Yoo gaaffii lammummaa nu jijjiirranneerra. Haala qabna gubbaa waaqarraati. Kan sobduun hin beekne biyya bara bara. Haala qabna gubbaa waaqarraati. Erga lubbuun koo fayyitee maalan godhane gaaffii bira Wanta jee namaan argine naaf qophaa'ee jira Erga lubbuun koo fayyitee maalan godhani hoduu bira Maan argina maan ijaarree ol seenee tan jira Nan arge eenyummaa koo barii Nan arge biyya ergamoota Nan arge Eganuma qulqulloota nan argee nan argee nan argee nan argee nan argee nan argee nan argee nan argee miti lakkinaaf jireenyi ko, duraan dursee fayyeera eenyummaanni ni keessa koo naloota daangeessee wal baqaatee naa dura albuuda taatu, erga keessa koo jira irra irra koo miti lakkinaaf jireenyi koo duraan dursee fayyeera. eenyummaanni keessa koo naloota daangeessee wal baqaatee naadura albuuda dhokataatu ergaa keessa koo jira. kuusanii waltajjiirra taasa'u ogummaa addunyaa kuusanii kunuu garaan hin ga'u utuun lubbuudhaan jiru abaarsi eessaa marga iji konaaf banamee annoomsa baay'een arga qaba qaba qaba qaba qaba qaba qaba qaba qaba qaba fudhaa qaba qaba hambee dhalootaa qaba qaba yesuusin qabaa qaba qaba. Ayyootas madaaleera beekumsaan durfamu. kaamana koonseenne hiyyummaan odeeffamu karaa dhaabadde hin beeku hasaasa dhaggeeffadhe deemsa eegalee jira ija koo fageeffadhe Dhugaa dhaloota qaba qaba mul'ata guddaa qaba qaba abdii dhaloota qaba qaba. yesuusin qaba qaba qaba. Inni gooftaan natti mee. abdiin koondumaa caala garaaf jiraachuu dideen kakuu eegaree laala jireenya boriin beekan obsee dabarsee hunda laayyoottiin ilaalamuu, abbaan mul'ata guddaa inni gooftaan ati mee abdiin koondumaa caala garaaf jiraachuu dideen kakuu eegaree laala. Enya boriin beekaa obsee dabarsee hunda laayyoottiin ilaalamu abbaan mul'ata guddaa. sagalee kee Akkati jette tan jiraadha Haala dhugaan of yaada kun saagalee kee beeka garaan kun Nawaa misi akkatti jette tan jiraadha Dhaan bishaanicha nama sodaachisa Kan deemu duubatti deebisa Biyya dukkaan kaadhu mirri koosi beeka Kaaffii si gaafadheen deebisirraa eega Jette Akka keenya kaasne yaada keenya Lakkasii jenna Nuti ijoolleen kee Harka kenya yaada keenya yaada nutti agarsiisi dhaala keenya kan nu qajeelchus hin qabnuuti nun dhiisinati dhiiga keeti jajjabeessiti yaada keenya nutti agarsiisi dhaala keenya kan nu qajeelchus hin qabnuuti. nuti singati dhiiga keeti. Jajjabeessiti yaada keenya nutti agarsiisi dhaala keenya kan nu qajeelchus hin qabnuuti nuti singati dhiiga keeti. isaa karaa dheeraa abdii gaafa hundumaa barri koo mana keetti dhuma oborri koo dhuunfate kan yeroo dargagummaa jaalallee koo ansiniisu dhuguma ansiniisu dhuguma. Ansini sudukuma Ansini sudukuma Ansini sudukuma Yesus Ati anaaf waan hundumaa Yesus Ansini sudukuma Yesus Yesuun anta kaffu sirraan yesuun Yesuun jala leekon sinisuun. qabeenyaan jiraatee ulfinaan gonfamanii Namni harka kaasee filee addunyaat beekamanii Toleen jedhu mirri koo sagalee kee maleessa Qabeenyaan karaa malee galgala koo balleessa Beeka qabeenyaan iyyuu beekumsa kanaan si qofaatu na taane beeka beekamuun yoo ulfina kanaan taane si qofaatu na ani gaafa si be'e lafa oonaa sanatti amalli koo madaqee silaakee waan odaati yoon quufes irraan boruu qabeenya yeroo dhaba miiltoo raakkina hubatu si malee maalan qaboo beeka qabeenyaan iyyuu beekumsa kanaan taane si qofaat naaf taane beeka beekamuun iyyuu ulfina kanaan taane si qofaat na taane qabeenyaan si madaaloo atoo qabeenya caaltaa Ogummaa koon si laaluuf ogummaarrayyuu hin tartaa. Addunyaan madaalu atoo qabeenya caaltaa. Ogummaa koon si laaluuf ogummaarrayyuu hin tartaa. Ogummaa rayyuu hin caaltaa. Hafuuraan ansi beekaa. Hangafa jiru kooti Haalli nuti wal garree akka salphaatti miti. arraaba namnaan ififon shakkisiisu mirga isaan qabe harka koo daandii irratti nan dhiisu furtuun harka koo jira cufamus balbalichi gurguddoota daabarsaan ni narraa dibatichi dibatichi dibatichi dibatichi ni narraa dibatichi dibatichi tilmaami itti waaqayyoon dhawaame Morma mariisisu waa'ee guddina koo Kennina teessisu darbeeraaf dura koo Cufaan narraa banamnaan ifi koo shakkisiisu Mirga isaan qabe harka koo daandii irratti nan dheessu Furtuun harka koo jira cufamus balbalichi Gurguddoota dabarsan ni narraa dibateechi dibatichi dibatichi dibatichi ni lala dibatichi dibatichi dibatichi dibatichi ni lala dibatichi. maatee daandiirraa na eega darbeera manoo galeen caaduusan darbuu koo beeka darbeera manoo namni geeddaramee adeemsa wallaalu darbeera manoo argameera garaan kan duriirra caalu darbeera manoo inni koo maatee daandiirraa na eega darbeera manoo galeen caaduusan darbuu koo beeka darbeera manoo namni geeddaramee argameerra karaa akkaan durii irra caalu. Jalaan arguu dhaala keenya nuuf qabame Ayyamamnaan balballi biyyootaa irraa baname Natti mul'ata guyyaa ulfinaatu ka'uudhaafi abdiin illata Wanta dinqisiisaa ta'uudhaafi Ayyamame guyyaa eeguudhaaf malee kakuu beekna Ayyamame isa miidhamneen olii abdiin keenya Ayyamame jalloobsaa wajjin miti tarreen keenya ayyamame nu ferregamaa jirra gatiin keenya ayyamameera ayyamameera ayyamameera ayyamameera kakuun qulqulloota haaree dhaabama barcummi jalloota hundeedhaan raafama. gatiin miidhamtoota dachaadhaan baafama abdiin qajeelota ulfinaan kaafama jiraachuun hin ayyamama ayyamame guyyaa eeguudhaaf malee kakuu beekna ayyamame isa miidhamneen olii abdiin keenya ayyamame jaloota wajjin miti tarreen keenya ayyamame nuuf herregamaa irra gatiin keenya Ayyama mera Ayyama mera Ayyama mera Inni nu waame goota jabaadha kanaaf jiraachuun ayyamamaadha. Inni nu waame goota jabaadha kanaaf jiraachuun ayyamamaadha. Ulfaasa bulcha eenyu mariisisa. warra kansaatiifuu hin barreessisa kufaansaa bulchee hin bariisisaa warra kan kansaatiifuu hin bariisisaa. Raafamni baay'atus Yesuus hin toobsine yeessanuun jedhu. baay'ee sooromsire dhibbaannutti cufnaani kaabarraan fanaadha maaltu nu raasise daangaanis bal'aadha jiraachuun ayyamamaadha jiraachuun ayyamamaadha jiraachuun ayyamamaadha jiraachuun ayyamamaadha gootni nu waame jabaadha jiraachuun ayyamamaadha. Kurachuna ya mamada Kurachuna ya mamada